Dengarkan suara seruling. Ia sedang curhat dan meluapkan isi hatinya. Seruling mengadukan derita perpisahan. Oh hatiku mendidih, memanas, memerah, dan menahan sakit perpisahan. Aku tersiksa oleh kerinduan siapapun yang terputus dari asalnya, ia selalu merindukan saat perjumpaan. Derita seruling, bakbara yang tak terpadamkan. Hanya pecinta yang merasakan kobaran bara dalam hatinya. Siapakah yang pernah melihat orang yang merindukan sahabat sejatinya? Siapakah yang pernah mengendus aroma kekasihnya? Siapapun yang mengalami karantina dan terpisah dari kampung halamannya, ia senantiasa merindukan perjumpaan merindukan saat berjumpa. Dengarkanlah suara seruling الدراسة هذا فيديو بالعربية أنشد إلى الناي يحكي حكايته ومن ألم الفراق يبث شكايته أريد صدرا مزقا مزقا يبرغه الفراق لأبوح له بألم الاشتياق فكل من قطع عن أسله دائما يحنو إلى زمان وصله أنين الناي نار لا هواء فلا كان من لم تضطرب في قلبه النار فمن رأى مثل الناس سما وترياقا ومن رأى مثل الناس خليلا مشتاقا فكل من قطع عن أسله دائما يحنو إلى زمان وصله إلى زمان وصله أنشد إلى الناي في هذه الأبيات مولانا جلال الدين رومي شبه الإنسان بالناي لأن الناي ما عنده شيء خالي صفر وهكذا الإنسان خالي صفر ما عنده شيء يذكر الله الذي ملأ قلبه فكره وكل شيء عنده هذا الناي له صوت حزين ذليل أنين وهكذا الإنسان لما وصل إلى حقيقة نفسه وفهم أنه في الفراق فراق عميق فراق الأحباء هذا هو أنينه هذا هو حزنه أنشد إلى الناي يحكي حكايته ومن ألم الفراق يبث شكايته أنا منفصل عن الله mungkatiun ana munfasilun as min haqiqati nafsi ana mungkatiun wa munfasilun min bambu min asli ووضعت هنا وهذا صوت الحزين للإنسان أنين لماذا أنت بكيت ما عندك بيت لا البيت موجود ما عندك آه، فلوس مال لا عندي هل أنت مريض لا أنا صحي أنا في العافية أنا سالم سليم ما عندك آه، سيارة لا عندي لماذا هذا البكاء وهذا الأنين له دليل آخر له دليل آخر له سبب آخر من الفراق من عمق الفراق فراق الحبيب البعيد نعم عندما وصل الإنسان إلى معرفة نفسه بأنه روح الله بأنه نور الله نعم يحس بالفراق ويبكي ويدج ويصرخ يا لها من الفراق يا لها من الفراق يا لها من الاشتياق thank you like a human with a flood, because a flood has nothing. Likewise, human nature is empty and empty, and only God can fill his emptiness. This flood has a sad and crying sound. It's like a man who understands the nature of himself and he realizes now he is separate from his lover. This is the wailing of the sad soul of man. Flood Song Listen to the story told by the reed of Pink's parade. Since I was cut from the reed bed, I have met this crying sound. Anyone apart from someone he loves understand what I say. Anyone pulled from a source longs to go back. At any gathering I am there mingling in the laughing and grieving. A friend to each, but few will hear the secrets hidden. Within the notes, no ears for that. Body flowing out of spirit, spirit up from body. No consoling that mixing, but it's not given us. To see the soul, The red flute is fire, not wind, be that empty. Hear the love fire tangle in the reed knots as bewilderment melts into a wine. The reed is a friend to all who want the fabric torn and drawn away. The reed is hurt and self combining intimacy and longing for intimacy. One song, a disaster surrender, and a fine love together. The one who secretly hears this is senseless. A song has one customer, the ear. A sugar cane flute has such effect because it was able to make sugar in the reed bed. The sound it makes is for everyone. Days full of wanting. Let them go by without worrying that they do, stay where you are, inside such a pure, hollow knot. Every tears gets satisfied except that of this fish, the mistakes who swim a vast ocean of grace, still somehow longing for it. No one lives in that without being nourished every day. But if someone doesn't want to hear the song of the red flute, it's best to cut conversation short, say goodbye, and leave.